Hallo, Paraguay Live, wie immer aus Paraguay, ich bin der Pitt und heute sprechen wir über eine Luxusanlage. Also bleibt rein, es gibt auch schöne Sachen in Paraguay, okay? <laughs> Also wie gesagt, äh, wir sprechen heute über Yacht- und Golfclub, was sich in Asunción befindet, also am Rio, also am Fluss Paraguay. Und es ist wirklich ein Luxusobjekt. Also 5 sterne hotels mit einem privaten Strand, 18-Loch-Golfplatz, ein super Swimmingpool. Also es lohnt sich, die Anlage wirklich zu besuchen. Ja, also man kriegt da Yachts und wirklich sämtlichen Luxus. Man kann ja auch direkt rüber nach Argentinien setzen. Also wirklich eine tolle Anlage und es lohnt sich, diese auch zu besuchen. Übrigens, wir sind ja auch nur 70 Kilometer von dem Ort ja entfernt. Also ist er auch nicht so weit weg. Also man kann wirklich in Paraguay investieren und sich auch gut erholen in der Luxusklasse. Also, falls ihr Interesse habt, sich auch solche Anlagen anzuschauen, bleibt einfach dran. Ich lade euch ein. Schaut euch das an. Okay, bis dann. Ciao. es hat euch gefallen. Es gibt auch wirklich Top-Anlagen in Asunción als auch in ganz Paraguay. Also, wenn man das nötige Kleingeld hat, kann man hier ganz gut leben. Wichtig, auch ganz wichtig, der Business lässt sich ganz gut machen, von Paraguay aus. Also überlegt euch ja mal auch, es ist auf jeden Fall eine Reise wert Paraguay und vor allem auch unter diesen Aspekten, also Business, Geld investieren. Ja? Ihr seht, es gibt alles hier. Man muss es nur nutzen. Also in diesem Sinne, falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, bitte ganz schnell abonnieren. Entweder unten oder oben verlinke ich auch. Und auf der linken Seite seht ihr zwei nette Videos, die ich euch auf jeden Fall empfehlen kann. Okay? Also in diesem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Wie immer, Daumen nach oben. Okay? Also bis dann. Ciao, ciao.